是，双手组合逻辑，结合前两期我教你的肘膝的逻辑，哈，我们这两个组合怎么做？比如左挑肘右横肘，左挑肘右横肘，左膝，嘣，这种感觉对吧？比如左左膝完了，我还不行，强迫症，前两前两次基础，那么练熟了，啊，还得加个右肘，是不是？又练起来，嘣嘣嘣嘣，哎，连贯，来一个，伸伸伸伸，对，起来啊。 这个组合也可以， <laughs> 表演了吧？我讲也是，对了，右手、右手、右调整，上上蹦蹦，好，结束。